La bambola di cui volevo parlare oggi è una bambola tradizionale folcloristica giapponese che è la bambola del Terotero Bousu. Oggi Seba ci porta a scoprire le leggende che si celano dietro una delle più tipiche bambole del folklore giapponese, ossia il Teru Teru Bozu, ovvero la bambolina che si appende alla finestra per scacciare la pioggia, che sicuramente avete visto in una miriade di cartoni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video Oggi sono qua in Giappone, sempre davanti al palazzo del governo A fare questo nuovo fantastico video Oggi siccome vabbè eh, ho fatto praticamente tutti i video la settimana scorsa e pioveva Vi ho detto vabbè oggi che voglio parlare di pioggia E volevo parlare del terro terboso che è questa bambola giapponese Che è legata comunque alla pioggia È venuto il sole ovviamente Guardate il culo che ho sempre Comunque vabbè la bambola di cui volevo parlare oggi È una bambola tradizionale folkloristica giapponese Che è la bambola del terro terboso Forse l'avete vista in qualche anime, è, fatta, è bianca, è, sembra una specie di fantasmino e lo appendono davanti alle porte, c'ha sta testa grande grande rotonda e poi sto corpo un po' tipo Casper diciamo. È una bambola che è estremamente facile da fare perché la puoi fare veramente con, eh, la puoi fare anche con dei tissue, ossia dei fazzolettini. Se volete che faccio la bambola Teru Teru Bosu scrivetemelo nei commenti magari in futuro vi farò un video. Ci riesco pure io che sono impedito a fare qualunque cosa. Comunque vabbè questa bambola vabbè allora ovviamente io faccio le mie ricerchine perché guardate qua sembro uno studente modello, tra l'altro faccio anche il modello, quindi va bene, <laughs> e che battuta di Questa bambola praticamente è una specie di amuleto che praticamente se tu attacchi alle porti dicono che terrebbe lontana la pioggia. Leggendo su Wikipedia, Wikipedia italiana, ovviamente c'era eh, la storia di questo tero teroboso. È una leggenda però che sulla Wikipedia italiana non ho mai sentito e sinceramente non era particolarmente interessante. Ve la leggo così velocemente ma non è la storia più interessante che c'è dietro questa bambola. Quindi poi vi racconto quelle pochino più conosciute o comunque un pochino più divertenti ce ne sono tante di storie di come è nato questa terra terroboso però io mi fido di più dei siti giapponesi comunque vabbè giusto per darvi anche la controparte italiana vi dico anche cosa si dice l'uso del terroboso deriverebbe dalla sua capacità di impaurire Amefushi lo spirito della pioggia Amefushi è considerato nemico dei bambini perché impedisce di andare a giocare all'aperto Amefushi in realtà non è cattivo ma ha solo bisogno di sentirsi accettato dagli altri bambini con i quali vorrebbe giocare ma visto che parla sempre sfiga e la pioggia viene sempre allontanato up. che sfigato e quindi questo Amebushi li punisce in vari modi comunque storie più interessanti andiamo a parlare delle storie in Giappone le storie in Giappone ce l'ha scritto me l'ha detto questo mio amico giapponese ieri ricercando c'era questa storia bellissima nel lume Foshi c'era una volta in un paese lontano lontano in Giappone c'era praticamente una pioggia che non finiva più in Giappone dovete sapere che c'è il periodo delle piogge che dura due settimane e niente praticamente questo divinità ha detto alla gente comune ehi gente se voi non mi date una bella figa in omaggio in sacrificio io faccio farò sprofondare la vostra capitale non so se a quel tempo la capitale era Nara o Kyoto dipende perché comunque è una leggenda che si è tramandata per più, per più cose quindi comunque può anche essere che, che era Kyoto o Nara a seconda di che periodo voi state ascoltando questa leggenda comunque allora loro gli hanno dato questa bella figa in sacrificio poi vabbè lei è morta ovviamente quindi andò in sacrificio allora eh, le persone per scusarsi comunque di questa cioè un po' per scusarsi un po' per ringraziarla perché dopo che l'hanno sacrificata la divinità tutta contenta ha fatto diventare tutto il cielo lucido e cosa è successo? Le hanno regalato un praticamente le hanno iniziato a fare questi tero terobosu che erano queste bamboline perché la ragazza era una gran fan degli origami la seconda storia che è quella che mi piace di più dei tero terobosu che riguarda proprio un bosu il bosu praticamente sarebbe un monaco buddista Teru penso che venga dalla parola teru che vorrebbe dire risplendente non lo so tipo non nuvoloso cos'è il contrario non nuvoloso cristallino vabbè non lo so quindi comunque questo bosu allora c'era un altro periodo di pioggia altra situation altra pioggia allora hanno chiamato questo monaco buddista per dire quelli Ehi Bosu, fatti diventare Allora lui era molto famoso Allora ha fatto praticamente questo Occhio Occhio sarebbe eh, una specie di cantato Sembra un po' la mia canzone di Nori Vi lascio il link eh, Anche un po' più rap È tipo così hanno fatto sto Oreo che è tipo questo rap buddista Io quando lo ascolto la mia, la mia preghiera ha detto che sembra rap Quindi date la colpa a lei Hanno fatto questa preghiera tuttavia il giorno dopo pioveva lo stesso E allora eh, ovvio, giustamente i popolani incazzati hanno detto cosa abbiamo chiamato sto cavolo di Bolt Non so se l'hanno pagato ma comunque sei venuto apposta a fare diventare il cielo bello e risplendente E tu fai sta preghiera ci fai pregare come gli cioè, il giorno prima E ancora non viene il sole cosa hanno fatto i popolani? Gli hanno tagliato la testa l'hanno appesa con un filo bianco e, e così da lì è nata la tradizione del Tero Tero Bowl terroboso quindi due ultime novità sul terro terroboso non, ehm, non fatelo mai nero perché dicono porti la pioggia non attaccatelo mai col quello di su perché porta pioggia queste sono un po' le credenze e mi raccomando fatelo e divertitelo se non volete la pioggia è molto divertente spero che questo video vi sia piaciuto se avete domande o commenti o cose che volete farmi lasciatemi un commentino e se volete che faccio la bambola del terroboso in uno dei miei prossimi video ditemelo magari mi ingegno un po' ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio grazie sempre per essere stati con me non dimenticatevi di condividere condividere questo video ciao